这，他说这个以前是结婚用的哈。嗯。对，就是这种将军放放那个这个茶叶跟糕点啊什么的，放这种瓶里头。将军罐。把拿过来，把它拿过来。拿过来。看一下。这个是是那个那个，是明年叫吧？是陈光辉，陈光辉做。 这个那个，大约是四兄弟。嗯，九三。可三。这三个都这还是这个是最。要掉。但这个的盖有点坏。啊对对。盖我换那边被东西砸。了。对，他是花白头到老啊。哎，白头，他都是那以前那个结结婚拍的。哇，这个现现那个我看你像素很高哈。 还有什么？就是上面东西，还有陈光辉，啊，还有还有那个小小的，忘记拿上来。啊，没事。